Bugun 4-noyabr kuni Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi Guliston shahrida va viloyatning boshqa tumanlarida qum bo'roni ko'tarilgan. Aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qum poytaxt Toshkentga ham yetib kelgan aks etgan videolavhalar paydo bo'ldi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi viloyatdagi noqulay ob-havo sharoiti sababli bemaqsad ko'chaga chiqmaslikni so'radi. Manba: Qalamprus Kanaldan uzoqlashmang, birinchi yangiliklar faqat bizda.